Yeah. Uh, uh, yeah. Eccoci qua. Yeah. Tutti si pensavano che andavamo male E invece sì c'è che è stato sì un animale Abbiamo combattuto fino all'ultimo respiro Con l'ultima safe bam bam Io prendo il miro e butto giù ragazzi da quel palazzo Adesso vieni qui e pusha questo cazzo Insieme a Jack Settimo che vince tutti i gulag Strilla e poi lo sai ti faccio la macumba vera passo sempre al basso Con l'elicottero ragazzi io sono stato basso Su quel cazzo di tetto matto Per un secondo è arrivato uno sci dalle scale ma Cazzo ce l'hanno fatto bro con quella stunna ci hanno sì rovinato il nostro flow Era fatta e sta fatta Ma anche quel sesto posto bro La partita una disfatta Giorgio mi ha ammazzato dal chopper Ero lì cazzo Mi prendevo a botte e l'omba si è dispiaciuto insieme anche a lui Poi era di alla fine fatto boom boom ammazzo lui e non mi fermo mai con settimo e lo sai Abbiamo preso il lodata la terza partita e dai Ah, queste sono rime che non stoppo Mi chiamo Murai che non sono al top e schioppo uh.